السلام عليكم دراري اليوم معنا nouveau test ديال مرسيدس كلاسيك W205 pack AMG AMG plus من الحوايج اللي عجبوني انا مزيان في هاد المرسيدس هاد لي سورتي دايرها ستيل بحال راك شي افيون شاس ولا شي حاجه بحال هكا les matériaux de qualité داكشي مرسيدس ما تضحكش داكشي confort فيها جون 18 19 pouces واخا هكاك هذاك تخو كونفورتابل راك عارف المرسيدس confort هي هي الاولى فيه donc côté freinage هادي C 220 مرسيدس دايما تيتبازو على freinage بزاف دايرين دي ديسك بارسير قدام donc des étriers كبار بعدا ال freinage مرسيدس الفريناج ما كيلعبوش على les modes بعدا هانتوما كاين mode éco confort sport, sport plus, individuel, individuel moi moins, tout euh, personnalisé, qui m'apprécie. Alu brossé, cuir euh, rouge. Je trouve que ça l'or qui est là. Mais confortable. Il y a l'espace bien les sièges. Le plafond. Ça va. Déjà pour moi. نكملو هنا في لي بلاص اريير كاين واحد واحد لا بلاصه ديال لي رونجمون ما كتبانش هنا دو ليزيغاسيون ديال لا كليم داكشي هنا pour charger le téléphone داكشي ولا ضروري مع ايفون Moteur 2 euh, litres 2, 190 chevaux. Le phase 2 radar 190 chevaux. Les finitions, je sais pas, par la AMG, à e, la 190 chevaux. نتمنى تكون la vidéo ديالنا عجبتكم بقاو متابعينا ان شاء الله و مثلا like تشجيعات يلا ميرسي